皆さんこんにちは日本語の森のゆかですそしてつくあじの飯田ですあのつくあじというのはつくばアジア福祉専門学校を短く言った言い方で最近日本語の森と一緒に仕事をさせてもらっている学校ですその学校の飯田先生が今日は来てくれました あの私たちねバーベキューも行ってね、ね、はい、あのゲームもしてお酒も飲んで <laughs> あの友達です。はい、今日はあの N さんの文法 N さんの文法、はい、はい、飯田先生に教えてもらうのでみんな頑張って一緒に勉強しましょう。するぞ皆さんこんにちははじめまして筑波アジア福祉専門学校の飯田です今日は私と一緒に勉強しましょう題して1時間で JLPTN3 文法皆さん1時間で JLPTN3 文法マスターするぞでは早速始めていきましょう。1番何々のせい。えー、意味は何々が原因で悪い結果になった。何々が原因で悪い結果になったです。 接続は普通形です。では、見ていきましょう。学校のせいで、学校が原因で、勉強が嫌いになった。嫌いになる。悪い結果ですね。嫌いになる。悪い結果です。はい。皆さん学校好きですか先生は学校好きでした。ね。 えー、ここでは学校のせいで勉強が嫌いになってしまいましたね。はい。続いて、お酒を飲みすぎたせいで頭が痛い。はい。お酒を飲みすぎたのが原因で、えー、頭が痛い。悪い結果になった。はい。続いて、えー、ギャンブルのせいで、ギャンブルのせいで、 お金がなくなった。お金がなくなった。これもギャンブルが原因で悪い結果、お金がなくなるという悪い結果になりました。先生はギャンブルはしません。2番、何々のおかげ。えー、意味は、何々が原因でいい結果になったということです。接続は 普通形です。例文です。宮本先生のおかげで介護が好きになった。良い結果ですね。宮本先生、先生の筑波アジア福祉専門学校の先生です。その先生のおかげ、原因で介護、皆さん介護してますかお年寄りのお世話をすることです。 ね、お年寄りのお世話をすることがいい結果、好きになったです。はい。続いて、ゲームのおかげで、ゲームが原因で、日本語が上手くなった。上手くなった。良い結果ですね。はい。皆さんゲームしますか先生はあまりしませんけれどもね、ゲームすることも日本語を上達する近道かもしれません。ね。はい。続いて、家族のおかげで、 家族が原因で毎日が幸せだ。良い結果ですね。幸せ。はい。3番、何々をきっかけに。えー、意味は、何々の時から何々を始めたになります。接続は動詞の多形プラスことをきっかけに、ことがきっかけで、または名詞プラス 何々をきっかけにということになります。例文を見ていきます。日本人の友達ができたことがきっかけで日本人の友達ができたことがの時から漫画が好きになった。はい。日本の漫画有名ですね。はい。先生はスラムダンクが好きです。続いて、京都旅行をきっかけに 京都旅行の時から日本に興味を持った。日本に興味を持ち始めた。になります。はい、次、バーベキューがきっかけで、えー、みんなと仲良くなった。バーベキューの時からみんなと仲良くなり始めた。 はい。先生がここにいるのも、この前、ゆか先生とバーベキューしたからここにいます。ね。バーベキューをしたのが、時からね、みんな仲良くなって、ここで教えることになってます。4番、何々て以来。意味は、何々の時からずっと同じだ。え接続は、えー、動詞の手形、えー、または名詞プラス以来になります。 では例文です。入社以来、入社の時から会社で社長を見たことは一度もない。ずっと会社で社長を見たことがない。はい。そんな会社、どうですかね皆さん。入ってないですかはい。先生の会社の社長は、たまに見ます。はい。続いて、えー、日本に来て以来、 毎日日本語の勉強をしている。毎日勉強、日本語の勉強をしている。はい。日本に来た時から、日本に来たから、時からずっと日本語の勉強をしている。皆さんと同じですかね。日本語の勉強。上手になりますね。はい。次。この弁当を買って以来、えー、この弁当を買った時から えー、他の弁当を食べたことがなくなった。ずっと他他の弁当を食べない。同じ弁当を食べているということです。5番、何々によって。意味は、何々が理由でです。接続は名詞プラスによってによりがあります。では、例文です。スマートフォンによって、スマートフォンが理由で 人々の生活は変化した。はい。先生が、えー、若い頃はこういうパカパカの携帯でした。皆さんスマートフォンですね。それで、えー、物が頼めたりします。はい。えー、スマートフォンが理由で人の人の生活は変化した。理由ですね。はい。続いて、たくさんの人と話すことによって日本語がうまくなりました。はい。えー、皆さんも日本に来ています。 きます。えー、日本語をたくさんね、人と話すとうまくなる理由ですね。話すことによってうまくなる理由です。はい。最後です。この地震による津波の心配はありません。地震知っていますか地面がこう揺れることです。はい、津波、ね、えー、海の波、ザブン、ザブン。これが大きい波が来る。 地震で津波、ね、地震の理由で津波による心配は今回はありません。ね、心配がないということになります。6番「何々つつ」意味は「何々ながら」です。接続は動詞のマスをマスを消して、えー、つつを足して使います。では例文です。 先生と相談しつつ、先生と相談しながら受験する学校を決める。受験、え試験を受ける学校を決め決める。はい。続いて、え学校に通いつつ、学校に通いながら夜はバイトをしている。夜は時給がいいですね。夜バイトしてたくさん稼いでるんですかね。はい。 えー、次です。勉強しようと思いつつ、勉強とし、勉強しようと思いながら寝てしまった。先生で言うと、えー、仕事をしようと思いつつ、家で寝てしまった。ダメな先生です。7番、何々と共に。意味は、何々と同時にです。 えー、接続は動詞の辞書形、えー、名詞、名詞である、プラス、共にで使います。例文を見ていきます。天気が悪くなるとともに、と同時に頭が痛くなる。ね、えー、そういう病気の人いますね。先生は大丈夫です。はい。えー、人口の増加とともに、人口の増加と同時に 家が増えた。人が多くなると同時に人が住む家も増えます。続いて、えー、家族と共に。ここは一緒にと同時に一緒にっていうんですね。家族と一緒に田舎に引っ越した。はい。先生、えー、茨城県の田舎に住んでいます。介護福祉なら ルバージア美味しいもんかったです最高です8番何々くらい意味は何々と同じ程度だ。えー、例、例えを出して自分の気持ちを話す。 えー、接続は普通形プラスくらいぐらいで使います。例文を見ていきます。あなたと同じくらい。あなたの気持ちと同じぐらい。えー、私も彼女が好きだ。ね。えー、あなたくらい日本語がうまくなりたい。ここあなたがいたらそれと同じぐらい 日本日本語がうまくなりたい。少し汚れたくらい大丈夫。はい。少し汚れた程度ならば大丈夫っていうことです。何か物落としました。食べちゃう。これぐらいの程度だったら大丈夫。ただ、ちょっと濡れてるとこに落としちゃったらもう食べられません。はい。少し落とした程度だったら、先生は食べちゃいます。 9番、何々ほど。えー、8番の何々くらいと同じです。えー、何々と同じ程度だ。えー、くらいより、えー、硬い表現で使います。接続は、えー、普通形プラスほどです。では、例文に行きます。みかんはりんごほど、りんご程度甘くはない。はい。りんごより甘いみかん、食べたことありますか 先生はないですね。はい。えー、宮本先生は飯田先生ほど同じ程度怖くはない。先ほど出てきました宮本先生。とっても優しい先生です。飯田先生、実は怖いです。はい。えー、次です。昨日は飲み会で動けなくなるほど、えー、動けない程度 お酒を飲んだ。はい。先生はあまりお酒は好きではありません。宮本先生、大好きです。内緒です。10番、何々つつある。意味は、どんどん何々になる。えー、接続は、えー、動詞のマスを消して、プラスつつあるで使います。 では例文を見ていきます。葉っぱが赤くなりつつある。えー、葉っぱがどんどん赤くなりつつある。はい。これは日本で紅葉と言います。今のシーズンですね。紅葉。はい。じゃあ次の例文です。日本語がうまくなりつつある。なりつつある。えー、どんどん日本語がうまく なる。うまくなりつつある。はい。えー、皆さん、どんどん日本語上手になってますね。えー、日本語の森の動画見て、ゆか先生と勉強して、えー、どんどん、えー、うまくなりつつある。日本語がうまくなりつつある。皆さんの状態です。はい。えー、最後です。お店のお客さんが増えつつある。ね。どんどん増え、増える。 とても流行っているお店なんですね。えー、どんどん、えー、お客さんが増えている。11番、何々は何々ほど。意味は何々したらもっとという意味です。接続は動詞の場形プラス辞書形プラスほどになります。例文を見ていきます。勉強すれば するほど成績が良くなる。勉強したらもっと成績が良くなるという意味です。ね、勉強すればもちろん成績が上がると思います。ね、日本語を勉強すればするほど日本語が上手くなると一緒ですね。はい。続いて、飲めば飲むほど 楽しくなる。飲めば、飲んだらもっと楽しくなる。ということです。はい。先生は、えー、飲めば飲むほど気持ち悪くなります。えー、最後ですね。駅から近ければ近いほど家の値段が高くなる。えー、近ければ近い 近かったらもっと高くなります。はい。12番。何々に従って。意味は何々するとだんだんと。えー、接続は、えー、辞書形、えー、名詞プラスに従ってです。例文を見ていきます。夏が近づくに従って気持ちが明るくなる。夏が 近づくに従って近づくとだんだんと気持ちが明るくなる。きっと夏が好きな人なんでしょうね。夏が好きなんでしょうね。はい。えー、次です。年を取るに従って体力もなくなった。えー、年をするに、年を取るに従って、年を取るとだんだんと体力もなくなった。 はい、次に行きます。えー、時間が経つに従って仕事に慣れてきた。時間が経つに従って、えー、時間が経つとだんだんと仕事に慣れてきた。はい。先生、今12番まで来ました。ね、新しい、この教えるって仕事です。ね、時間が経つに従って、新しいお仕事にもね、今だんだん慣れてきました。 はい。まだまだあります。頑張ります。13番、何々べきだ。え意味は、何々した方がいい。接続は辞書形プラスべき。注意点としては、するの時だけすべき、するべきという接続があります。では、例文の方に行きます。 日本にいるなら納豆は食べるべきだ。べきだがした方がいい。納豆は食べた方がいい。えー、続いて、えー、日曜日は家族と一緒に過ごすべきだ。えー、過ごすべきだ。過ごした方がいい。じゃあ最後です。コロナに感染したら学校は休むべきだ。 えコロナに感染したら学校は休むべきだ。学校は休んだ方がいい。14番、何々のように。意味は、何々しなさいです。接続は、えー、辞書形、えー、動詞ない、プラスようにです。では、例文です。 明日は絶対に遅刻しないように、このようにはしてはいけないという意味です。遅刻してはいけないという意味になります。では次です。雪が降っているので転ばないようにのようには、えー、転ばないようにしてください。ね、気をつけてくださいという意味になります。 では最後です。道を間違えないように生き方を調べていくように。ね、道を間違えないように調べなさいということです。15番、何々に基づいて。え意味は、え何々を元にしてという意味です。接続は 名詞プラスに基づいてになります。では例文を見ていきます。会社のルールに基づいて仕事をしている。会社のルールに基づいて、会社のルールを元にして仕事をしている。はい。先生も筑波アジア福祉専門学校の会社のルールに基づいてを元にして仕事をしています。 次です。試験結果に基づいて成績をつける。試験結果に基づいて、試験結果を元にして成績をつけます。では次です。カメラの画像に基づいて犯人を捕まえる。画像に基づいて、カメラの画像を元にしてですね、カメラの画像、写真ですね。 こう写ってる人です。に基づいて犯人を捕まえる。ね、防犯カメラなんかで写っている人の時に使いますね。その人の画像を元にしてね、えー、犯人なんかを捕まえたりします。はい。16番。何々を中心に。意味は、何々を基本に考えて。接続は名詞プラス を中心にになります。では、例文を見ていきます。この曲は若者を中心に人気がある。この曲は若者を中心に、を中心には、を基本に考えてなので、この曲は若者を基本に考えて人気がある。先生なんかにはわからないかもしれませんね。 はい、次です。学生のことを中心に考えて授業をする。学生のことを中心に考えて授業をする。えー、学生のことを基本に考えて授業をするということになります。最後です。これからは懲戒を中心に勉強する。 これからは懲戒を中心に勉強する。はい。えー、懲戒を基本に考えて勉強するということですね。続いて17番です。何々という意味は何々という名前のということです。 えー、知らないことを説明したり、教えてもらったりするときに使います。接続は名詞プラスという、えー、間があって、名詞に挟まれる使い方もします。では、例文を読んでいきます。土浦市という町を知っていますか 土浦市という名前の町を知っていますか名詞と名詞に挟まれています。次です。村上由香という日本語の先生を知っていますか日本村上由香という村上由香という名前の日本語の先生を知っていますか皆さん知ってますね。はい。 ゆか先生です。最後です。私はカツ丼という食べ物が好きです。ね、カツ丼という名前の食べ物が好きです。はい。先生は牛丼の方が好きです。18番。何々に対して何々に対する。意味は何々に 何々を相手にという意味です。接続は名詞プラスに対してです。例文を説明します。彼女に対して失礼な態度をとる。はい。彼女に対して。えー、これは彼女に失礼な態度をとる。はい。皆さんとってませんか ね、レディーファーストの気持ちでいきましょう。はい、次です。彼は犬に対して優しい。彼は犬に対して優しい。犬に優しい。はい。先生も犬好きです。最後です。先生に対して敬語を使います。先生に 対して敬語を使います。これは先生に敬語を使います。という形になります。19番何々に関して意味は何々についてです。接続は名詞に関してで接続します。 例文を見ていきます。読解に関して分析をする。読解に関して、読解について分析をする。試験を受けるとき分析しますね。はい、次です。家族に関して興味を持つ。家族に 関して家族について興味を持つ。最後です。この問題に関して質問はありますかこの問題に関して、この問題について質問はありますかはい。えー、授業の最後なんかに聞きますね。 この問題に関して質問はありますかそれはこの問題について質問はありますかという意味で先生たちは学生に質問をしたりします。20番何々わけではない意味ははっきりと何々とは言えない接続は 普通形プラスわけではない、わけじゃないという接続を使います。例文を見ていきます。話をしたからといって嫌いになったわけではない。はっきり嫌いになったとは言えない。という使い方です。続いてです。たくさん食べるからといって 好きになったわけではない。はい。はっきりと好きとは言えない。たくさん食べます。あ、きっと、飯田先生これ好きなんだろうな。いえいえ、たくさん食べるからといって好きなわけではない。はっきりと好きとは言えない。みたいな使い方をします。最後です。 ニュースがいつも正しいわけではない。はっきり正しいとは言えない。間違ってるニュースも中にはありますよね。21番。何々用がない。意味は、何々する方法がない。接続は V 動詞のますを取って用がないという接続になります。えー、例文です。彼には説明のしようがない。説明する方法がないという使い方です。スマホを連なくしてしまったので連絡のしようがない。連絡する方法がない。 はい。ね、今の時代、電話なくしてしまったら本当に大変ですね。えー、連絡する方法がありません。最後です。話してくれないと助けようがないよ。助ける方法がないよ。ね、何か言ってくれないと助ける、助けようがない、助ける方法がないよ。という意味で使います。 22番、何々がたい。意味です。何々するのが難しい。えー、接続は動詞のマスを取ってプラスがたいになります。例文です。彼が大会で優勝したなんて信じがたい。彼が大会で優勝したなんて 信じがたい。信じるのが難しい。よっぽどこの彼があまり優秀じゃない選手だったんですかね。はい。彼が優勝するなんて、えー、信じるのが難しい。っていう使い方ですね。はい。続いて、子供の頃に買ってもらったおもちゃは今でも捨てがたい。 えー、捨てるのが難しい。はい。子供の頃に買ってもらったおもちゃ、とても、えー、思い出深いです。それを捨てるのは捨てがたい。ということは、捨てるのが難しい。という意味になります。はい。最後です。あの人の行動は本当に理解しがたい。理解するのが難しい。 ね、学校でも友達でも、あの、いませんかね行動が理解しがたい。あの人の行動を理解するのが難しい。っていう意味で使います。そんな人いませんか ?23 番。何々わけがない。意味です。絶対に何々ない。はっきりとはわからないけど、 そう信じている。接続は普通形。彼があの学校に合格するわけがない。はい。絶対に合格しない。次です。彼女が彼を好きになるわけがない。はい。絶対に好きにならない。彼、 あまりかっこよくないんですかね。か彼女、可愛いんですかね。ね。好きになるわけがない。絶対に好きにならない。という使い方です。最後です。この映画が面白くないはずがない。はい。えー、絶対に面白くないはずがないので、面白いってことですね。絶対に面白くない ことはないということです。映画監督がとても有名な監督でね、えそういう監督が撮る映画なんでしょうね。面白くないはずがない。絶対に面白くないわけがない。という意味で使います。24番。何々ことはない。意味です。何々する必要はない。 えー、接続は辞書形プラスことはないになります。では、例文の方を見ていきます。そんなに心配することはないよ。そんなに心配する必要はないよ。という意味です。次です。あなたが謝ることはないですよ。ことは ないですよ。あなたが謝る必要はないですよ。ね。相手が悪かったんでしょうね。あなたが謝ることはない。あっちの人が謝るべきですということですね。あなたは謝ることがない。謝る必要はないよという意味で使います。最後です。この映画はつまらないからわざわざ見ることはないよ。 えー、わざわざ見る必要がないよという意味で使います。25番です。何々切れない。意味は、はっきりと何々する。最後まで何々する。えー、接続は動詞のマスを取ってプラス切る、切れないになります。 例文を見ていきます。こんなにいっぱい食べきれないよ。ね、こんなにいっぱい最後まで食べることがね、できないよ。そういう意味です。こんなにいっぱい来た最後まで食べきれない。最後まで食べることできないよ。できない。お腹いっぱいだよ。はい。夫の帰宅が待ちきれない。もう 旦那さんいつ帰ってくるのかなもう最後までね待ってられないあいつ帰ってくるのかなラブラブなんでしょうね多分ねラブラブなんでしょうね待ってもう待ってられないああ最後までもう待ってられないよっていうことですはい最後です物を買いすぎて持ちきれないはいえー、これは、えー、物をいっぱい全部たくさん買いすぎて 全部持つことができない。いっぱいあるんでしょうね。全部もう持てない。ね。こんな状況です。はい。物をたくさん買いすぎて、もう持ちきれない。こういう状況をえ持ちきれないという意味で使います。26番、何々兼ねない。意味は 何々するかもしれない。接続は動詞のマスを取ってプラス兼ねない。悪いことに使います。では、例文を見ていきます。彼は悪いことをやり兼ねない。ね、悪いことをするかもしれない。次です。そのやり方では失敗しかねない。 失敗するかもしれない。失敗という悪いことに使います。そのやり方では失敗するかもしれないよという時に使います。最後です。その運転では事故を起こしかねない。起こす、事故を起こすかもしれないよ。事故という悪いことに使います。どんな運転なんでしょうね。こんな、こんな運転でしょうかね。 先生はとても前を向いて安全運転で運転していますゆか先生の授業をもっと見たい人は日本語の森 .com に来てねアプリもあるからいつでもどこでも勉強できる本も買うことができるよみんな試験頑張って十七番何々だらけ意味は 何々がたくさんある。何々がたくさんついているという意味です。悪いことや汚いものの時に使います。接続は名詞プラスだらけです。例文を見ていきます。ほりだらけ。ほりが たくさんある部屋を掃除した。大丈夫ですかね大丈夫ですね。はい。 <laughs> じゃあ次に行きます。隣の家はゴミだらけで驚いた。ゴミがたくさんあって驚いたという意味です。先生のうちは綺麗です。では最後です。今日のテストは漢字 だらけの問題だった。漢字がたくさんあった。悪いこと。まあ、えー、漢字、難しい人にとっては悪いことなんでしょうね。えー、漢字、悪いこと。たくさん、漢字がたくさんある問題だった。漢字、日本語、難しいですよね。皆さん頑張って勉強しましょう。28番。何々図にはいられない。意味は どうしても何々してしまう。えー、接続は、えー、動詞のないをとって図にはいられない。えー、注意なんですけども、しないはせずにはいられないという接続をします。少し難しいです。では、例文を見ていきましょう。彼の態度を注意せずにはいられない。 はい、せずにはいられない出てきました。はい。どうしても注意してしまう。こんなんですかね。ね、足を組んだりしてるんですかね。ね、どうしても注意してしまう。はい。このテレビが面白くて笑わずにはいられなかった。ね。どうしても笑ってしまう。もう どうしても笑ってしまう。ね、笑わ笑う、耐えられなかったね。どうしても笑っちゃう。面白すぎて。ね。笑わずにはいられない。どうしても笑ってしまう。最後です。甘いものを食べずにはいられない。どうしても食べてしまう。先生も少しお腹出てますんでね。えー、甘いもの大好きなんで、やっぱりね、食べずにはいられない。 どうしても食べてしまいます。29番、何々てしょうがない。意味は、とても何々だ。気持ちを表現する言葉と一緒に使います。接続は動詞の死体の形を使います。では、例文です。あの映画が見たくてしょうがない。 あの映画が見たくてしょうがない。とても見たい気持ちを表現しています。あのラーメンが食べたくて仕方がない。とても食べたいんだ。ね、気持ち食べたいんだ。ね。先生の近くにも美味しいラーメンあります。そういう気持ちの時ありますね。ラーメンが食べたくて仕方がないということあります。最後です。 彼女とあの宿に泊まりたくてしょうがない。ね、彼女とあの有名な宿にとても泊まりたいんだ気持ちを表現する使い方です。30番何々にあたって意味は何々をする時、えー、辞書形 または名詞プラスにあたっての接続があります。例文です。契約するにあたって契約するときサインをした。次です。結婚にあたり結婚をするとき婚姻届を提出した。先生も提出しました。試験を受けるにあたり 試験を受けるとき申し込みをした。31番何々に際して意味は何々のとき接続は辞書形名詞プラスに際してです。例文です。受験に際して。はい。受験の時よく勉強しましょう。 JLPT の試験に際して、受験の時、受験票が必要です。忘れないでくださいね。入学に際してテストを受けます。入学に際して。入学の時、テストを受けます。32番、何々に先立ち。 意味は何々の前にの意味です。接続は辞書形、名詞プラスに先立ってに先立ちです。えー、例文です。旅行に先立って旅行の前に着替えの準備をする。写真撮影に先立ち 写真撮影の前に髪の毛を切った。新婚旅行に先立ち、新婚旅行の前に荷物の準備をする。33番、何々たばかり。意味は、さっき何々したです。接続は、竹プラスばかりです。え例文を見ていきましょう。 昼食を食べたばかりなのにお腹が減る。昼食を食べたばかり。さっき食べたのにお腹が減る。夕食を作ったばかりなのにもうない。夕食を作ったばかり。さっき作ったのにもうない。 勉強したばかりなのに忘れてしまった。勉強したばかりなのに忘れてしまう。たばかり。さっき勉強したのに忘れてしまった。34番。何々旅に。意味は、何々するとき、いつも。 接続は辞書形プラス旅に、名詞プラスの旅にです。えー、例文です。買い物の旅に、買い物をするとき、いつも息子がついてくる。何か買ってもらえるのかないいですね。人が遊びに来る旅に、人が遊びに来るといつも 部屋が汚くなる。海外旅行の旅に海外旅行をする時いつもお金がなくなる。ということで使います。35番何々おきに意味は決まっている数時間で何々するです。接続は数プラスおきにです。 例文です。1時間おきに、え決まっている時間、1時間、時間で何々するです。1時間で、えー、見回りをする。コロナなので、一つおきに座ってください。はい。えー、決まっている数ですね。数プラスおきに、一つおきに、一つずつ間を置いて座ってくださいという意味です。 この学校では半年おきに、えー、定期試験があります。半年という決まっている数、えー、6ヶ月間ですね。6ヶ月間半年という決まっている数を機に定期試験があるという意味になります。36番、何々の間。意味は何々の時間にです。接続は辞書形、 ている形、ないプラス間に、名詞プラスの間にがあります。えー、例文です。昼食を食べている間に、昼食を食べている時間に休憩します。話をしている間、話をしている時間は説明はしません。 ということです。最後です。先生が来る間に用意しなさい。先生が来る時間に用意しなさい。しておきなさい。という意味で使います。37番たとえ何々でも意味はもし何々でも変わらない という意味になります。接続は、たとえプラス動詞の定型、えー、い形容詞くても、足すプラスもになります。例文です。たとえ生まれ変わってもが、えー、もし生まれ変わっても性格は変わらないだろうという意味です。次です。 たとえ頑張って勉強してももし頑張って勉強しても合格しないこともある変わらないこともあるはい最後ですたとえ好きではなくてももし好きではなくても好きじゃなくても 結婚することがあるという使い方をします。38番何々としたら何々だと考えたらという意味です。接続は普通形プラスとしたらです。例文です。次に生まれ変わるとしたら次に生まれ変わると考えたら女の子がいいな。 という使い方です。次の例文です。大金持ちになったとしたら、大金持ちになったと考えたら、仕事はしない。先生もきっとしないと思います。はい、最後です。野球を続けていたとしたら、野球を続けていたと考えたら、プロ野球選手になっていたかもしれない。 という使い方をします。何々からでないと。意味は何々が終わった後でないとです。接続は動詞の手形プラスからでないとになります。では例文です。ものを見てからでないと。見た後でないと買えない。 えー、実際にはインターネットとかで、えー、買い物皆さんすると思いますが、しっかりと現物、目でね、現物を、物を見てからじゃないと買えないということもあります。えー、次の例文です。大石先生に聞いてからでないと、聞き終わった後でないと決めることができない。最後の例題です。身分証明書を確認してからでないと え確認が終わった後でないとお酒を売ることはできないです。身分証明書というのは、え運転免許証や在留カードのことです。はい。お酒を売ることはできない。お酒は、え日本は20歳から、え飲むことができます。次です。40番です。何々次第。意味は、何々したらすぐになります。接続は 動詞のマスを取ってプラス次第になります。例文です。会議で決まり次第。会議で決まったらすぐやります。街で見つけ次第。街で見つけたらすぐ捕まえます。最後です。落とし物が見つかり次第。見つかりましたらすぐにお届けします。 こういう使い方をします。41番、何々しかない。意味は、何々以外の方法がないになります。接続は辞書形プラスしかないです。では、例文です。合格するには勉強するしかない。勉強する以外の方法がない という意味です。次です。この島から出るには泳ぐしかない。泳ぐ以外の方法がないということです。最後です。虫歯を治すには歯医者に行くしかない。歯医者に行く以外の方法がないという形になります。先生は虫歯はありません。42番 何々他ない。意味は何々以外の方法がない。41番と同じですね。ただし、えー、何々しかないはより硬い言い方をします。接続は、えー、辞書形プラス他ないになります。例文を見ていきます。家に帰るには走る以外の方法がない。 になります。コロナが続くと店を閉めるほかない。店を閉める以外の方法がないという使い方です。最後です。学校に行くには自転車に乗るほかない。自転車に乗る以外の方法がないですね。という使い方をします。43番、何々ことになっている。意味は 何々することが決まっているです。約束、ルール、制度などの時によく使います。接続は辞書形、内形プラスことになっている。名詞プラスということになっているという使い接続をします。例文です。キャンプ場では炭はここに捨てることになっている。 ここに捨てることが決まっているということになります。次です。学生のカバンの中身を先生がチェックすることになっている。えー、先生が見ることが決まっているという意味です。最後です。映画館に入るにはチケットを買うことになっている。 これは、えー、映画館の中に入るにはチケットを買うことが決まっているという使い方になります。44番、何々に違いない。意味は、絶対に何々だ。きっと何々だ。という意味です。接続は、普通形プラスに違いない。形容詞、名詞プラス であるに違いないの接続があります。例文です。あの二人は付き合ってるに違いない。絶対に付き合っている。はい、次です。私出てきますね。飯田先生と宮本先生は仲がいいに違いない。絶対に仲がいいという使い方です。最後です。あの人は 悪いことをしているに違いない。あの人は絶対に悪いことをしている。怖いですね。そんな人には近寄らないようにしましょう。45番、何々はもとより、意味は何々はもちろんです。接続は名詞プラスはもとよりになります。 例文です。ここは田舎なので、コンビニは元より、コンビニはもちろんスーパーもありません。コンビニがありません。そしてスーパーもありません。ということになります。次です。家族と過ごす時間は元よりはもちろん一人で過ごす時間もない。えー、家族で過ごす時間 もない。一人で過ごす時間もない。という使い方です。最後です。寿司は日本人はもとより、もちろん外国人にも人気がある。日本人にも人気があって、外国人にも人気がある。という使い方です。46番、何々ばかりか 意味は何々の他にもあるです。接続は普通形プラスばかりかになります。では例文です。あの学生は遅刻したばかりかの他にもあるだけじゃなく遅刻しただけじゃなく先生の話も聞かずに寝ている。ということですね。はい。次です。この店は安いばかりか 品質も良い安いだけじゃなくの他にも品質も良いがありますという使い方です最後です留学すると言ったら親のほか親のほかにも兄弟も反対したという使い方もあります 47番、何々の代わりに。意味は、何々を使わないで別のものを使うです。接続は辞書形か名詞のプラス代わりになります。例文を見ていきます。バイクの代わりに、バイクを使わないで、この車を使ってください。という使い方ですね。次です。怪我をした選手の代わりに 選手を使わないで選手の代わりに出ることになったという使い方です。最後です。大石先生が代わりに教える代わりに飯田先生が日本語を教えてくれたという使い方をします。48番何々ということだ。意味は何々らしい。人から聞いたことを伝える文法です。 接続は普通形プラスということだになります。例文です。今日の授業は午後からということだ。午後かららしいという意味ですね。次です。このお店は午後10時までだとのことだ。このお店は午後10時までらしい。最後です。この学校では N2 の試験に5名 合格したということだ。5名合格したらしいよ。あの学校5人も合格したらしいよ。人から聞きた文法です。49番、何々どころか。意味は、何々よりもっと。接続は普通形プラスどころかになります。では例文です。あの人結婚どころか、結婚するということどころか、 付き合う結婚の前に付き合いますよねそれもしていないみたいですよという使い方です次ですこの薬を飲んだら良くなるどころか薬を飲んだら普通は良くなりますそれなのにそれどころか悪くなった悪くなった良くなるか悪くなったという形で使いますでは最後です大石先生は中国語を 話すどころか、話すこともできるし、それより上のことです、今度は。書くこともできちゃうんです。ということですね。大石先生、すごいですね。50番、何々に比べて、意味は何々よりです。接続は名詞に比べてと名詞と比べてになります。では例文を見ていきましょう。 今年の夏は去年に比べて去年より雨が多かったという使い方ですね。では次の例文に行きます。あの水族館は他と比べて他より他よりたくさんの動物がいますねという使い方です。最後の例文です。あの選手に比べてあの選手より 彼は投げる球が速いという使い方があります。皆さん、個人文法お疲れ様でした。いや疲れましたね。はい、ごちそうさまでしたお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。皆さん、飯田先生の授業どうでしたかわかりやすかったですか <laughs> ?N さん頑張りましょうね。 はい皆さんの合格を日本から祈っておりますみんな JLPT 絶対合格しましょうしましょうはいまたねバイバイ 私は筑波アジア福祉専門学校の理事長の小木曽と申します令和2年3月に茨城県の土浦で学校法人として福祉専門学校を立ち上げましたはい本当ですね、えー、介護福祉士就学資金貸付制度がありますので授業料は全額免除に なります入学金と、え実習費用が全部合わせて37万円払えば入学できますはい、えー、指定業務5年間、えー、働けば返済免除額になりますそうですね N2 を持っている学生は 直接に専門学校に入学することができますまた N3 レベルであれば、え日本語学校で半年で、え卒業することができます学費も節約できますもう一つは N3 以下のレベルであれば日本語学校で1年間勉強して入学することができます皆さん一緒に 福祉の勉強をしてみませんか、えー、私は筑波アジア福祉専門学校で副校長をしています大石と申します介護福祉士っていうのはいろんな利用者、まあ、介護を必要とする人たちにサービスを提供する仕事なんです その方たちの相談に乗ったりその方たちの家族を支えているっていうのが主な仕事ですまたこの資格っていうのは唯一の国家資格でもあります介護福祉士が将来どのようになっていくのか現場に入った後経験を積みながら 他の資格も取っていきますゆくゆくは管理職施設長になるそういう可能性のある資格でもあります日本では介護福祉士を取った人は介護福祉の用具を販売したりそういった仕事に就く人もいますビザに関して言えばこれは唯一家族を呼べるビザです 自分の国の家族を呼びたいそんなことができるビザでもあります長く働いているうちにまた永住ビザを取ることもできます介護の世界ではこの介護福祉士のビザ就労ビザだけが家族を呼べるビザとなっています全く心配いりません就労ビザを与えられていますので これは日本人と同じように働くっていう意味です会社での施設での、えー、給料だけではなくてボーナスもそれから福利厚生えつまり保険であったり年金であったり全てが日本人と同じであります。 介護福祉なら